Yo, yo. I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work 8 hours, I'ma work 9 If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Get up, nah I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture I'm a straight killer Rising the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last Yeah, it's a new me, never gonna look back Never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step today tuolta sisältä täällä PP25. Tuossa on vähän mua roivetta, roivetta tässä mielessä. Eli tämä on tota, tämä on tota, tosiaan niin PMP 225 lataushybridi, 27 kilometriä se näyttää niin kuin tota, normimatkaa silloin kun on täyslataus päällä toimintasäteeksi. Eli aika suhteellisen pieni, pieni matka ja siihen sitten kylmät ilmat vielä lisäksi, niin se vielä muuttaa sitä aika paljon. Mutta tietyllä tavalla ihan näppärä, näppärä peli. Tämä on ehkä enemmän sellainen perusmalli kaiken kaikkiaan. Ja tota, tässä ei ole, siis on toi nappikäynnistys ja niin poispäin, mutta ei ole siis ää, ei ole tota, ulkoa kosketuksella ää, tota, ää, tätä auton avaamista ja niin edelleen. Ja ei ole peruutuskameraa, mutta on täällä sitten näitä tutkia kohtalaisen paljon. Ihan sellainen pikku näppärä, näppärä kärry ja sitten on neliveto, niin, niin tota, bensan kanssa tämä kaikki kiihtyy suhteellisen hyvin kaiken kaikkiaan. Tota, ihan, tota, ihan semmoinen mukava, mukava kärry sinällään. Tässä pieni tämmöinen katsaus, katsaus tähän, tähän autoon. Ja iso. Ehkä Valkkariin verrattuna aavistuksen pienempi voi olla. En ole mitannut, mitannut ollenkaan sitä, että mikälainen desibelimäärä tässä on. Ja tota, ää, mitäs tästä muuta? Vähän oli tottumista noihin kaikkiin säätimiin, mitä täällä on. Mutta tota, nyt ne pikkuhiljaa löytyy sieltä ehkä tuo näyttö, keskinäyttö ja tämä vivusta täällä vielä, vielä vaatii vähän se hakemista ja tutkimista. on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness when I chase like that Yeah, I play so strong with a knife in the back I'ma swing home run like a baseball bat Gonna see me rise, you hate on that I don't play both sides, do me no cap I'ma ride or die for my dreams on tap I'ma fly real high, you ain't see me slack No, it's not how you fall, it's how you get right back up That's how you get tough Calluses on my hands so rough Yeah, I call your bluff I'm not the one Mess with me, come out with none Cause I'm so done, you had your fun And now you're gonna face down the barrel of the gun Cause I got a full clip, put your name on it But I'ma let you slide cause you ain't worth it Time staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on Time staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming